ya. tolong beli ini ke minimarket ya. Ini jangan lupa bawa tas belanjanya ya. lingkungan kita dengan mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Terima kasih.